De mindfulness cursus van Inward Meditatie zorgt voor meer rust, minder stress en een diepere verbinding met jezelf en met de mensen om je heen. Dat gebeurt doordat je meer vrijheid leert te ervaren van je eigen patronen en van je gedachten. En dat gebeurt weer doordat je daar meer inzicht in krijgt. Dat zorgt ervoor dat mindfulness geen snelle oplossing is. Het is geen manier om te vluchten en het is ook geen ontspanningsoefening. Wat het wel is, is een essentieel menselijke vaardigheid die heel waardevol is om te leren en die iedereen ook kan leren. De mindfulness cursus bij Inward Meditatie duurt 10 weken en is erg concreet. Eh, er is geen vaagheid, er zijn geen dogma's. En er is niks waar je in hoeft te geloven om mee te doen. Het enige wat je nodig hebt is een houding van nieuwsgierigheid en een openheid om te experimenteren. Doe vooral mee met de cursus Mindfulness bij Inward.